Jeg er klar, Line! Kjør på! OK. Whoop. Mm, mm. Eh, en gang til! Ella, jeg begynner å bli lei. En gang til! Yes!